Ciao belli, in bocca al lupo. Beh ma te chi sei? Fammi vedere chi sei. <laughs> Noi siamo mio e tuo MS. Mio e tuo MS, come sempre. <laughs> Riprenderemo i nostri video a breve. A brevi... No, già stasera dobbiamo farne uno, perché mai dopo <laughs> parte sì, sta cosa qua. Non, non fa, non fa. Ti vedo stanco, oggi hai lavorato parecchio. parecchio. Mm-hmm. nome di noi. Si sono attrezzati.